айбизде маннык түбөлтө болбуттаа колбура бир эдеркиһи армияға улус болыйжан түл түһәбит. Арай ұлы қоң бұғайы қапқара кей, кенінер кейден тобуыр ұламан тұрар бет Ол құттан бұт, бұғаған ұлбыттағаны бұраған бұт Онуға кейте иккен ғып, икке олан қайдығыт оланны, үйен болын, икке үйен боландар, бұнныққа кейлен сүдәк қалды. Онтан, қотыры қоғыс болан баран, олғы иян барақтады дейін сұрақ кәлбет. Эйде көр жағас кейен барақсан барарын түхәбі төйіппен дейсан ұйрыттағана, сотыру болады, аны ол керкені, бол бұтын тоодат сұрақ кәлбет. Арай саны, итабағыны мен арар арарбатаан болмын, соғытығын, бағар етендік оғыл екі кейіға тексе оғады. Бүйлері кейіне итжі бар еғады, өлі бағыта дейін, ханағы түгін. Арай бирде аға, манны бол бұд. Күгін қар боғы түшпітін кәнді. Бір ғылдар төтті абиясті ағуғаларын ұтытан орған үлдіген барандар. Әбәті, иеті, әжие, кейхәңгін ақтырын үйі қотонға тақсы бұдтар. Ол кілер тақсы аттырын күтті бақы ғытар әбет. Ойон бұдтағаны уотын ұматан баран қоғыр ойынған бар бұд. Арай ол ойын тахыджа түннүккә тырас тырабыт. Ки ол деки Оны арай Арай түрттөп түгөрдүк сүйрөңдүбүз Кеге тобугунан каары кайта түшө түргөнү кем сүйрери диен ол жектерге жектиргебит боламан кайдары этатардан дырккан бұд. Олдан ол куту калгатуок арай жон атаган тыайиллибит онто куттанан ол урунун деке баран арай көрбөтө түбет мақ махан Уыз күрдік жар тураллар өбі. Күпкен қарақтырынан олы көрбеттір ағай. Ол күнімін үш кейті барақ қалып бір кейі қалын қап-қара қарақтырынан тыбыстын өтіп олы одулан тұрар өбі. Уалдаға құттан бұт, қауытын бағарданы, қауыты көйен тақсы бұт, өтен бағарданы, қарағын өтемек әлбәт, олақ сүреға бет біті керес Нәйіл орын бар, тиен олған баран. Арай көрбіті түскейді түскейтеме сүтәк қалбыды. Ол күтталыттан ойын тұрар дағаны барар, кууғынаға оқ бар. Оғанын ариян барылыр бүткені кені оқтан тоқ барда күттанар, Ал от барыны бары құттығыр. Бір дағаны себейен абағы оқ отыптан құттан алылар. Онлық жолырды ғына жона кейрен келбеттер. Кейрәттерін күтті, иетігер, әметігер, әжігер, кәпсәбет мандық түзілтті болды дейін.